Hola a todos, estamos muy contentas porque hemos pasado ya la barrera de los 13.000 kilos de eh, pérdida de peso en nuestro reto 2021. Para celebrarlo vamos a hacer un nuevo lanzamiento al 50%, que es una oportunidad fenomenal para cuidarte, para regalar en Navidad o si quieres ya aprovechar la oferta para en enero ponerte a plan, eh, adelante. Incluye dos meses eh, de seguimiento con nuestros nutricionistas de dieta personalizada y además ahora incluimos eh, seis meses de menús personalizados en nuestra nueva app para que puedas seguir cuidándote compatible para toda la familia. Además, eh, tendrás acceso a cuatro webinars en los que se explica el funcionamiento de tu metabolismo y las hormonas y podrás preguntar cualquier duda como siempre. Dieta Coherente, estamos aquí para ayudarte.